بله خوش اومدید به جشنواره اسکار دهی فج <laughs> ببینید کی اینجاست بزرگوار کچل تنبونابی با اون زن زشته چی؟ به حاج خانم توهین میکنی؟ او به کنار مهمتر این که به پیژامه و مقدسات من توهین میکنی؟ نه نه من, من فقط شوخی کردم من غلط کردم سریدر اسکار رو بیارید بدید به بزرگوار همه رو به چخ نداده خوش میکنم تشویقشون کنید خوش میکنم خوش میکنم جناب بزرگوار متعلق میشه بعد از گرفتن این اسکار سلام زنم آرزوتون چیه؟ آرزوم آرزوم اینه که اون کسی که به محمد انیمیشن یاد داد اون کامپیوتر فروشی که کامپیوتر رو بهش فروخت و اون کسی که شروع کرد به ترول ساختن از منو بیارم اینجا بعد همین اسکار رو بکنم تو کوچه یه وله بنداز آفرین یه وله ببینیم برگردیم